آه نحن الجمعة وصلتنا صورة آه أنه فجأة ظلوا الأقساط عنا بالجامعة لنسبة تقريبا تتراوح فوق ال 100% صار الدار عنا 5000 بالجامعة وبدهم فراش دولار ومع صعوبة تأمين الدولار هلا من وراء القرار طلع انه ال credit تبعونا ب 3 مليون و600 دولار زياده fresh فقررنا كل طلاب ال medicine ن drop لكل ال medicine courses هيك بصير عندنا ضغط اكثر على على الجامعه من بيروت للدفيه إيه، هلا نحن خلصنا اجتماعنا مع عميد شؤون الطلاب الدكتور صبحي إيه، طلبت بشفافيه ماليه وبعقد طلابه وانه ما حندفع بالدولار طلبته بضمانات وطلبته باوراق واثباتات على هذا الشيء اللي قالوا رفض يعطيني اياهم في حال الجامعه رفضت آه، انه تتراجع عن قرارها نحن ما حنطلع من هون نحن حنضلنا عم نتظاهر بلشنا هلا بطريق جديده قدام حرم الجامعه حنكفي بالدبيه وبطرابلس وبكل الكامبسز تاع الجامعات